vai chegando aí, por favor, deixem um like, se inscrevam, ativem as notificações. Thank you. Thank you. Okay.

Thank you. stomach